құрметті достар бүгін біз корея республикасы мен қазақстанның достығын нығайта түсетін тағы бір өте маңызды шараға жиналып отырмыз сеул төрінде қазақ халқының ұлы перзенті бірге тұлға абай құнанбайұлының бюсті орнатылды бұл корей бауырларымыздың қазақ халқына деген зор құрметінің белгісі абай ескерткіші екі ел мүсіншілердің ортақ еңбегі ескерткіштің жобасы қазақстанда дайындалып тұтас мүсіні корей жерінде қоладан құйылып жасалды абай ұлы ақын ғана емес кемеңгер ойшыл әйгілі ағартушы сондықтан абайға арналған дюстың білім ордасына қойылуы орынды шешім екені сөзсіз оның маңызы айрықша ол жұртты ғылым игеруге білімдар болуға үндеді жаңашылдық пен жасампаздықты дәріптеді абай мұрасы біздің елімізге ғана емес барша адамзатқа ортақ құндылық абай шығармалары әлемнің бірқатар тіліне аударылды соның ішінде корей тілінде алтын шаңыраққа шырқалған ән атты кітабы жарыққа шықты кореяда ұлы ойшылға арналған маркалар әзірленді мұның бәрі екі елдің рухани ынтымақтастығын одан әрі нығайта түсері анық шын мәнінде біздің қарым қатынасымыздың тамыры тереңде жатыр кезінде туған елінен амалсыз ажыраған мыңдаған кәріс азаматы қазақтың жерінен пана тапты бүгінде олар қазақстанды отаным деп санайды кәріз бауырларымыз егемен елімізді өркендетуге барынша үлес қосып келе жатыр сонымен бірге олар екі мемлекеттің арасында дәнекер болуда биыл қазақстанның тәуелсіздігіне 30 жыл толады осы кезеңде елдеріміз сенімді серіктеске айналды 2010 жыл қазақстанның кореядағы жылы деп жарияланды 2011 жыл кореяның қазақстандағы жылы деп аталды сол арқылы біз барлық бағыттағы байланыстарымызды дамыттық әсіресе мәдени рухани саладағы ынтымағымызды нығайттық осындай тығыз қарым қатынас болашақта да жалғасын табады қазақстанның жетекші оқу орнында корей тілі оқытылып келеді кореялық студенттер де қазақ тілін оқып жүргенін жақсы білеміз бұл әрине көңіл қуантарлық ерекше жағдай көптеген қазақ жастары корей университеттерінде білім алуда біз білім ғылым және мәдениет саласындағы ынтымақтастықты одан әрі жалғастыра береміз бұл өзара байланысты келешекте де достық рухында дамыта түсуге жол ашады құрметті қауым баршаңызды корея астанасында абай ескерткішінің ашылуымен құттықтаймын бұл екі ел үшін де айтулы тарихи оқиға осы маңызды шараға атсалысқан азаматтарға шынайы ризашылығымды білдіремін абай мұрасы корей халқының рухани әлемінен өз орын табатына кәміл